Что это вы делаете тут? Я читаю. О чем? О ангелах. Это да. Ну хоть спасти. Иди пей. Не стоите там на столе. Ты что тут делаешь? Какая? Один Толя у нас лежа смотрит любимых своих смешариков, а вокруг миллион денег валяется. Тут тебе и пятихатки, и пятитысячные, и тысячные, и сотенные и даже доллары. Где доллары-то? И вот мы так играем. А вчера считали, было 350 тысяч.